تمرین نوت‌های سفید و سیاه روی سیمهای سوم و چهارم قبل در تار میشه سیمهای پنجم و ششم صفحه 23 دو دو دو با سرعت 60 اجرا میکنیم سرعت رو بالا میبریم